Three, two, one. Three, two, one, go! 3, 2, 1, go! mucho, mucho más tarde. two, one, go! Friday night yet